Biz Fikir Kulüpleri Federasyonu olarak bu direnişin başladığı günden itibaren Gezi Parkı'ndayız. Tayyip Erdoğan'ın belki de doğru söylediği tek şey bu meselenin sadece ağaç meselesi değil bir memleket meselesi olmasıdır. Biz de burada yeni bir ülke, yeni bir üniversite, yeni bir gelecek ve yeni bir Türkiye için bulunuyoruz. Bu mücadelenin genel olarak tüm Türkiye'ye yayılmasının esas sebebi de Tayyip Erdoğan'ın padişahlık özlemlerinin artık insanların insanların sınır noktasını aşmasından kaynaklı olarak bir taşkınlık yaratmasıdır ve biz aydınlık, bağımsız ve özgür, eşit bir Türkiye için buradayız.